一ノ関の大東町にすりさ沢というところでございます足を運んでいただければ幸いですそれでは菅原組踊らさせていただきますまずご挨拶申し上げますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします甘い 親と子が心を一つに七宝浄水の里に舞うここに集いし我らこそ岩手大東よさこいこいこいれいいよやすいいよやす まち自慢尻尾を上手きらめく水に分かり合い祈りを 菅原組でしたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたはい大東映作恋恋恋連菅原組の皆様でした、えー、結成20周年誠におめでとうございますさあ続いてのチームの紹介です、えー、岩手県雫市長より応連歌の皆さんですよろしくお願いします